Il est là, l'Esprit, le consolateur, il est parmi nous. Il est là pour restaurer des cœurs, il est là pour réparer, il est là pour exaucer. un le en ce moment. Il a promis être là. Il est déjà là. Alléluia. Yo